things on the wood. wood. Uh -huh. Don't put sugar there, wood there. Yeah, she's good, Sunny. Она, она тебе wood на, он фильм суд на ты. Э, лог. Thank you. केही छैन यहाँ पनि है हेलो के गर्दैछस् के चलिरहेछ पुरानो जोक भइसक्यो कि नयाँ भन्न फग चलिरहेछ अरे नयाँ के लकडाउन चलिरहेछ लकडाउन कस्तो भनेको यो लकडाउन सकेपछि नि चाइनिजहरूलाई त अब नो चाइनिज फुड बुझिस् बुझिस् नि नो चाइनिज फुड क्या चाइनिजहरूले के खाएको क्या के त्यो ब्याट खायो धोनी त्यो सचिनवाला ब्याट होइन चमेरो क्या चमेरो अँ चमेरो खाएर यस्तो भएको तँलाई थाहा छ ल छु कसम भनेको यो अब अब यो लकडाउन सकेपछि नो चाइनिज फुड के खाएको क्या तिनीहरूले हामी जस्तो खानुपर्छ नि मोमो थुक्पा चाउमिन यस्तो चाइनिज हो होइन मैले भन्न खोजेको त्यस्तो खानु हुँदैन क्या हामी जस्तो खानुपर्छ दाल भात गुन्द्रुकको अचार यो खानुपर्छ क्या तिनीहरूलाई त बोलाएर नि सिकाउनुपर्छ क्या दाल भात गुन्द्रुकको अचार कसरी बनाउने खाने भनेर हामी नेपाली त्यस्तो खानुपर्छ कि तिनीहरूले हो भने के गरिरहेको छ नि अहिले नेटफ्लिक्स के हेर्दैछ ए मैले हेरिसकेँ के भन्न यहाँ के अरू अरू हेरिसकेँ थियो नि त्यो नि हेरिसकेँ त्यो नै हेरिसकेँ म हेस पिकी ब्लेन्डर्स असुर अरू के के के के हेरिसकेँ त्यो युट्युबमा साउथ मुभिजहरू सबै हेरिसकेँ कुन कुन सब हेरिसकेँ अर्को कुरा के यो के त्यो फोटो बुस्ट के चलेको क्या त्यो फोटो बुस्ट चाहिँ कमेन्ट हेर्नुपर्छ झन् पुरानो पिक्चर निकाल्छ नि त्यसमा कमेन्ट हाल्दा हुन्छ तपाईँलाई हात साबुन साबुन पानीले मजाले हात धुनु होला अनि त्यसपछि के रे तपाईँले रिचार्ज गर्नुहोस् रे पर्याप्त ब्यालेन्स राख्नुहोस् रे सबै एनसिएलको एनटिसीको कपी पेस्ट गरेर हालेर आज मा कसम भन्यो बौलायो क्या लकडाउनले बौलाइसक्यो मान्छेहरू खस्ता खस्ता हो त नि मा कसम भन्यो तिमीलाई पनि यो oh हो त्यो झन् त्यो त पिज्जाको फोटो हाल्छन् पानीपुरीको फोटो हाल्छन् कसैले समोसा बनाएर फोटो हाल्छन् के गरेको क्या हामीलाई पनि हेर आउँदैन नहाल न तिनीहरूको पेट दुख्ने हो क्या तिनीहरूको त हो भने अँ भने क्या आइज लुडो खेल्ने हे आइज पछि हेर्नु के ए आइज एक गेम मात्रै के आ ल धेरै म धेरै नबोल्दा अँ अब खाना खाएर सुत्ने हो ल ल ल हेलो गाइज के छ खबर आई होप तपाईँलाई यो भिडियो अलिकति भए पनि मन पऱ्यो होला तपाईँहरूलाई यो भिडियो अलिकति पनि मन परेको छ भने प्लिज प्लिज प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अब लकडाउनको कारणले यस्तै भिडियो बनाएँ तर आई प्रमिस यु फ्युचरमा योभन्दा राम्रो भिडियोहरू ल्याउने छु सो प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सँगसँगै नोटिफिकेसन बेल पनि अन गरिदिनु है अनि तपाईँहरूलाई यो भिडियोको बारेमा या फेरि फ्युचरमा तपाईँहरूलाई कस्तो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ केही पनि सजेसन छ भने प्लिज तल कमेन्ट बक्समा पनि कमेन्ट लेखिदिनु होला र म ट्राई गर्छु त्यस्तै भिडियो बनाउने र अहिले तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ कस्तो हुनुहुन्छ सेफ हुनुहोस् बी सेफ स्टे सेफ अनि छिटोभन्दा आई होप छिटोभन्दा छिटो यो कोरोना भाइरस र यो लकडाउन सकियोस् होइन र सबै आफ्नो नर्मल डेजमा जान सकियोस् है ल हस् त बाई बाई म जाँदैछु सुत्नलाई तपाईँ पनि भिडियो हेरेर सब्सक्राइब गर्नु होला र म गएँ सुत्न बाई